Hadirin hadirat sekalian Salah satu daripada kegigihan setan Adalah dia tidak akan berhenti daripada berusaha Nak menjadikan seluruh amal ibadah yang penat-penat kita lakukan ini Tak ada nilai di sisi Allah Memang setan dia punya Sebahagian daripada misi dan objektif dia adalah Untuk menjadikan kepenatan kita macam tadi Maghrib kita, kita buatlah banyak amal sekalipun rupanya di sisi Allah tak ada harga tak ada nilai sebab itu dalam Quran Allah Taala merakamkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi wal jin dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh terdiri daripada syaitan manusia dan juga jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura yang mana kerja setan manusia dan jin itu adalah untuk nak membisikkan kata-kata indah bagi memperdaya orang yang mendengar surah al-an'am ayat 112 maka salah satu daripada cara syaitan nak menjerumuskan kita ini ke dalam ibadah yang rosak adalah dengan membisikkan rasa ujub di dalam hati Ujub ni tuan-tuan rasa heran pada diri sendiri Dia takjub Heran dari segi apa? Dia rasa dia hebat berbanding dengan orang lain Dan percayalah ujub ini dia memang mencacatkan amal ibadah kita Sebab itu kata Ibn Mas'ud Al-halaku fisnaini Kebinasaan manusia itu berpunca daripada dua faktor Al-Qanutu Wal-Ujbu Pertama sekali orang yang putus asa daripada pengampunan Allah Dia rasa macam Aku ni jahat sangat lah Tuhan tak pandang muka aku ni Dah tua-tua baru nak tobat Tuhan tak ingin lah agaknya Dia underestimate Dia tidak memandang rahmat Allah itu luas Itu boleh merosakkan Yang kedua Al-Ujbu Orang yang merasakan dia lebih baik daripada orang lain Lalu dia memandang remeh pada orang Ini masalah Jadi baik itu bagus Merasa baik itu yang masalah Merasa kita lebih baik Baik itu dalam Bahasa Inggeris ada satu perkataan dia panggil narsis Narsis ni dia ada sejarah dia Kenapa nama perkataan Narsis ni orang yang terlalu kagum dengan kejayaan peribadi dia Mungkin dia dari segi pendidikan dia ada doktor dia ada profesor macam-macam publicationnya banyak dia akhirnya dia oh hebat betul aku belum umur 50 ha, ah, dia rasa itu itu rosak sebenarnya Baik tu orang putih panggil narsis narsis ni asal usul perkataan narsis daripada asal cerita zaman Yunani kuno ada satu kisah berkenaan dengan Narsisus Narsisus ni ni cerita legenda orang putih lah dia uh, berehat di tepi kolam Kemudian dia terlampak bayang dia sendiri di dalam kolam. Akhirnya dia jatuh cinta pada bayang dia sendiri. Menyebabkan dia angau, dia duduk tepi kolam, tak nak makan, tak nak minum. Akhirnya dia mati. Dan bila dia mati, dia berubah jadi bunga. Bunga tu bunga, bunga narsisis sampai sekarang. Betul orang yang terlalu mengatakan dia ni lebih pada orang-orang orang narsis kita panggil. Sebab itu Nabi pesan salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang boleh menjahanamkan kamu semua kata Nabi. Pertama syuhul muta Nombor satu kedekut Nombor dua wahawa mutabiat Terlalu ikut bisikan nafsu Maknanya macam kita eh, Suka shopping online misalnya ya Buka satu Yelah orang sekarang shopping semua di telefon saja Tengah dengar ceramah bunyi Shopping ting bunyi Ada barang baru pula dah Buka sekejap Per lawanya Terus je beli Jangan Itu bisikan Dia memang nak, nak kerja Nak menghabiskan duit kita Nabi suruh lawan dulu Kalau terlalu ikut Mati kita Awak muntabik Oh teringat nak makan itu Tengok iklan Oh sedap pula Suruh panggil grab lah datang Wow Jangan Dia nafsu ni Dia jangan diikut Bukan kata suruh buang Tidak Hawa mutabik ni terlampau diikutkan Kata Nabi Dan lah, yang ketiga yang boleh menjanamkan manusia Ijabul mar'i nafsi. Orang yang kagum dengan kejayaan diri dia sendiri Ini hadis riwayat Tabrani Ada rekodkan dalam kitab Al-Awsat jadi ketiga-tiga jurang ini mesti dilawan. Kalau ada dalam diri tiba rasa nak kedekut je, lawan. Bila tiba dalam diri ada rasa, rasa nak meli je kerja Dia macam tak boleh duduk diam, lawan. Nak makan je, teringat ni ceramah pun. Bila habis ceramah ni, pengungsi tak sebut. Pula dia makan, tidak lah, kerja. Semua orang makan saja. Jadi dia dia terlampau ikutkan mutabit. Terlampau ikutkan dan ia menjahlamkan ketika Nabi suruh lawan ijabul mar'i bila kau dah rasa kagum dengan kejayaan kau bukan kejayaan orang maka mesti mau lawan jangan belagak kalau ketiga-tiga ni ketikut kita akan jadi orang belagak sesama kita janganlah bongkak usah dia bangga harta yang banyak kalau berpangkat pun jangan belagak supaya pergaulan sama kita tidak akan rosak orang menyampah kalau orang terlampau Palia dia, palia dia Cerita hal dia Menyampah kat orang mendengar Sebab itulah rasa ujub ini Seburuk-buruk sifat Dan amat tercela di sisi Allah Bahkan ujub ini Kalau ada dalam hati kita Dia akan merosakkan Sebab sampai satu peringkat Kita bukan sekadar merasa kita lebih baik daripada orang Bahkan sampai to some extent Kita akan rasa kita je layak masuk surga orang lain tak Itu kemuncak kesombongan jadi itu kita yang sedang berada di surau Ahli surau ahli ibadah Kalau datang perasaan ujub Kita lebih hina daripada orang yang tak datang surau Kita rasa orang tengok aku ha, Datang surau Orang lain dia nak datang Dia kagum dengan diri dia Orang kagumlah dengan orang lain Jangan kagum diri sendiri Allah larang itu dalam Quran Allah Taala sebut fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman taqa jangan kau merasa kau lah yang paling suci bersih tulus mulus kudus tidak boleh merasa kita paling baik kerana aku kata Allah lebih kenal siapa yang lebih takwa antara kamu surah an-najmi ayat ke-32